थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है ये मुझे लगता है और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ 2011 में चल चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चैन पहनी थी चलती ट्रेन से उसे उठा के बाहर फेंक दिया था लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था बहुत सारे लोग थे किसी ने मना नहीं किया एक प्लेयर का जो स्प्रिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है तो मेरे में भी था मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो चार पाँच थे उन्होंने बाहर फेंका दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई फिर नीचे गिरी दोनों ट्रेनें निकल गईं कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था थाई को उठा के देखा मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था ब्लड फोर्स फोर्सफुल्ली निकल रहा दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर उतरे ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले कोई बचा कोई नहीं आया बचाने और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था इतना ही नहीं फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था कुछ लोगों को ट्रैक पे आपने ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे मेरा हाँ मैं ब्रेन कॉन्सियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता सुबह गाँव वालों ने मुझे उठा बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है वहाँ पे हुआ था ये सुबह गाँव वालों ने मुझे उठाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा तो फार्मासिस्ट डॉक्टर सी जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है ब्लड नहीं है इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे कहाँ से हिम्मत आई मुझ में मुझे भी नहीं पता मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे शायद आपको यकीन नहीं होगा या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ जब भी मैं जब जब बोलती हूँ तब तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ उसके बाद जब बात मीडिया में आई लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है K G M C King George medical college Lucknow में एडमिट करा लखनऊ से फिर sport minister AIIMS trauma centre Delhi तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ करीब चार महीने मैं एम्स में रही एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई करीब पच्चीस दिन बाद जब ठीक हुई न्यूज़पेपर देख न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के अरे करुणिमा के पास टिकट नहीं था अरुणिमा ट्रेन से कूद गई उसका खंडन किया घर वालों ने फिर बोला गया अरुणिमा सुसाइड करने गई थी जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी या पता यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में तीन फ्रैक्चर था मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें वो सिस्टम की इतनी इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे लेकिन कोई नहीं सुन रहा था लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज़ सोच लिया कि ठीक है आज आपका दिन है जितना चाहो बोल लो एक दिन तो मेरा दिन आने वाला मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ मैं क्या थी ये मैं प्रूफ कर दूंगी हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल लाइन लाइफ का सबसे टफ गेम करना है तब मैंने माउंटेनिंग चुना जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना दूसरा स्पॉन्सरशिप इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो इकट्ठा कर पाना जब मैंने लोगों के सामने रखा कि आ, मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई कर ट्राई करना है हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है पागल हो चुकी हो क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग एक पैर आर्टिफिशियल है दूसरे में रॉड है और तुम्हारा दिमाग ख़राब है स्पाइन में भी फ्रैक्चर है तुम पागल होगे चुपचाप कोई नौकरी करो जीवन यापन करो क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है लोग फिजिकल देखते पैरों को मेरे मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ इतने अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सो आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता आप खुद जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ ये मैं एक एक पल मैंने वो ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने भाई साहब मेरा परिवार मेरा बैकबोन था परिवार ने मुझे भाई साहब ने मुझे कहा कि आ, मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट का उनसे मिलते हैं वो ज़रूर कुछ ना करें कुछ ना कुछ करेंगे हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेज लगी थी मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के मैं मुझे दिमाग मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट सबमिट कैसे करना है फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास जब मिले मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा रुनिमा उनकी आंखों में आंसू आ गए उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरू पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया अब तो सिर्फ लोगों के लिए मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा तुम कर सकती हो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी प्लानिंग भी कर ली मैम भी मिल गई सब हो गया लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं रोड हेड से मैं पहुंच गई मैडम ने कहा कि ठीक है तुम्हारे कहने तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा रणमा प्रूफ करो कि कर सकती हो मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची रोड हेड से बेस कैंप लोगों को दो मिनट लगता था मुझे तीन तीन घंटे लगते थे क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियाँ भी नहीं जुड़ी थी लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था लेकिन स्टम्प एकदम रेड रेड उसका मतलब घाव एकदम नए थे मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से ज़ोर से अगर दबा देती तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे हर कोई ये बोलता कि आ, एक एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है मैंने एवरेस्ट का प्लान किया मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ खुद से संकल्प लिया कि कोई कोई बात नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊँगी और आपको शायद यकीन ना हो आने वाले आठ महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे खुशी होती थी उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते मैडम खाते क्या हो बता दो पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला मैं जब एवरेस्ट के लिए गई मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ जब मैं एवरेस्ट के लिए शेरपा होता शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है आर्टिफिशियल लेग है दूसरे में रॉड बोला नहीं ले जा सकता इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी मैडम ने हमने सब ने कन्वेंस किया किसी तरीके से मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फ़ोटोज़ में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस हिला देने वाला होता जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता जब मैं हमारे ग्रुप में छः लोग थे रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था फ्रंट पॉइंटिंग से जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता मेरा पैर पैर ही मूव हो जाता था शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता रुणिमा ज़बरदस्ती मत करो मैंने कहा कुछ नहीं ये मेरा पैर मैं जानती हूँ कैसे चलेगा फाइनली एक दो बार तीन बार करने चार बार पांच बार होल हो जाता था आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी कैम्प थ्री तक ठीक था प्रॉपर एक्लमेटाइज किया अपने आप कैम्प थ्री तक जनरली गए बात जब कैम्प थ्री के ऊपर की होती है साउथ कोल समिट अच्छे अच्छे माउंटेनियर अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है और दिमाग में बात जब जिसको डिसीजन मेकिंग और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं रात में क्लाइंबिंग ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है जब मैं रात में निकली साउथ कोल से कैंप फोर से मेरी हेडलाइट जिधर ही जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज़ मुझे नज़र आ रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं इतना ही नहीं मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा आ मुंह से आवाज़ आ रही थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था बार बार ये पला ये ये बार बार मन में आती इसका इसका ऑक्सीजन ख़त्म हुआ है ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या करें उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेज सबमिट कर लिया तब तो ठीक है अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेज सबमिट करूँगी और ज़िंदा वापस जाऊँगी क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है मैंने डेड बॉडी क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से उसी रोप में वो एंकर है डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है अगर कोई आपसे ये बोले आप अपने टारगेट के इतने करीब हो अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो कैसा लगता है मैंने भी यही बोला सर क्या बोल रहे हो आप मैं नहीं जाऊँगी वापस बोले अरुणिमा ज़िंदगी रही दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा मैंने कहा नहीं ये आप ज़िंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते लाइफ में कभी कभी आता है ये आपके ऊपर आता आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी मेरा मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है जहाँ पे भी होना खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुँचे हो सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था मैंने सिर्फ आपको पहले कन्वेंस करने की कोशिश की कि भाई चल कुछ नहीं होगा भाई चल फाइनली जब वो नहीं माना मैंने एक कदम आगे बढ़ाया डिसीजन लिया कि नहीं जाना ही जाना है आगे बढ़े करीब एक से डेढ़ घंटे बाद मैं टॉप पे थी और इतना ही नहीं इतना ही नहीं आज भी मैं जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मैं महसूस करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा कि इतनी जोर से चिल्लाऊं इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ उन लोगों को बता दो जो लोग ये सोचते हैं लड़की दूसरे विकलांग तीसरे मिडिल क्लास में जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते हैं जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हो सिर्फ एक सोच की विकलांगता हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है यहाँ से नहीं अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है जो अगर यहाँ से विकलांग है चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी मैंने शेरपा से कहा कि आप एक एक फ़ोटो खींच लो क्योंकि सारे लोग फ़ोटो अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना वो जो हम कहीं बाहर होते हैं तो पता चलता है मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी फ्लैग को हक किया और बोला फ़ोटो खींचो बोला पागल हो गई है तेरा ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो जाएगा नीचे चल कहीं नहीं फ़ोटो खींच लो फ़ोटो खींचा उसने वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले एट एट फोर एट की हाइट पे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है और एट एट फोर एट की हाइट पे जब मुझे शेरपा कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना तो तो परेशान हो जाए अरे पागल हो चुकी क्या तुम मर जाए यहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा आप बनाओ वीडियो किसी तरीके से मन में चार पांच पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा एक अलग कैमरा की मतलब एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा प्रॉपर प्लानिंग से शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी कि ज़िंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों क्योंकि मैं चाहती थी कहीं कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया शेरपा से मैंने यही बात बोली ये वीडियो अगर मैं ज़िंदा नहीं जाती ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना मेरे यूथ तक चला जाएगा क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ 21 टेन फिफ्टी फाइव पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी ऑलमोस्ट एक से दो साल के अंदर कैसे कैसे यहाँ से यहाँ से मैंने ये चीज़ मैंने कभी भी कामयाब होने के मेरी वो ज़िंदगी बन चुकी थी मेरा जुनून बन चुका था मेरा पैशन बन मेरा जिद बन चुका था वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा वो फाइनली उसने वीडियो भी बनाया वीडियो बनाया आप बोल रहे फटाफट रोने नीचे भागो जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे लेकिन फिफ्टी फाइव पे मैंने एवरेज सबमिट ग्यारह बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं जैसे ही मैं नीचे चलना शुरू की मैंने कहा भाई हाँ चल नीचे चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं एवरेस्ट पे जब मैं नीचे आ रही हूँ थोड़ा दूर ही मैं नीचे चली थी मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म सिर्फ ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता कि जब ऑक्सीजन ख़त्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोला कि रणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी लेकिन फिर भी तूने किया मैं चाहता हूँ कि रणिमा जिंदा चल तू वापस उठ खड़ी हो मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी वाकई में दम ही नहीं था लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम्स होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम हैं उसकी लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता अगर दूसरी चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी रेलवे ट्रैक पे सात घंटे में पड़ी थी 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसका उसके पास दो ऑक्सीजन तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर ख़राब था मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे और वो फटाफट उसको लेके आए मुझे लगाया उसने बोला रणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है वाकई में ऊपर वाला भी चाहता कि तू जिंदा रहे वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीज़ों पे भी यकीन करता हो या पता नहीं नहीं भी मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन मैं इन किसी भी चीज़ों पे भरोसा नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं सिर्फ बहाने सिर्फ बहाने इतना सारा एक्सक्यूज़ होता है शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है कोई मुझसे पूछने ना बछेंद्री मन न मेरा परिवार कोई भी मुझसे मुझे पूछने नहीं आता लेकिन क्या कभी मैं अपने आप को समझा पाती कभी नहीं फाइनली जो भी था लक भाग्य किस्मत में नीचे आ रही थी बहुत खुश थी माउंटेन डेड बॉडीज मेरा शेरपा ये लोग थे मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी अरे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे फटाफट मैंने नीचे हील मार मार के हमारे से हील मार मार के नीचे आ रहे थे एका एक मेरा प्रोस्थेटिक लेग पूरा का पूरा लेग ही निकल गया माइनस सिक्सटी डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट ऐसे मुड़ नहीं रहा था ब्लड निकलने लगा था ये सब यहाँ थे मुझे सेठ पास से मैं बोल रही हूँ कि ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा कैसा लगेगा मेरा दिमाग क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट रेड ती, तीन स्टेज होती हैं रेड मेरा हो चुका था red black blue black black हो तो काटना पड़ेगा तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ सबसे ब्लड बोला मैं कुछ नहीं जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है मैं रुकी हूँ मेरा ऑक्सीजन चल रहा बड़े मुश्किल से लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था शेरपा मेरे आगे है लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए गलती उसकी भी नहीं होती क्योंकि वो क्या करे क्लाइंबर की वजह से या तो अपनी जान वो भी दी गलती उसकी भी नहीं है लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा मैंने सोचा क्या करूं अब रोने अपने आप आंसू ने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा मैंने आंसू को पूछा और रोप जो मेरी रोप थी रोप को पकड़ा दूसरे हाथ से आर्टिफिशियल लेग को पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू हो गया क्योंकि मेरे पास यही था ये तो दूसरा था गिवअप कर दो दो ही चीज़ थी पैर को घसीट घसीट चलना शुरू हुआ कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था उसमें घुसे पैर को खोला सही किया फिर नीचे चलना camp four to submit submit to camp four thirty three thousand five hundred feet है और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में सबमिट कर लेते हैं मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे हर माउंटेनियर चाहे बाहर का या फिर इंडिया का हर किसी ने ये मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी हर किसी ने ये चीज़ मान लिया था लेकिन मुझे लगता जब मैं वापस साउथ कोल पहुंची जब मैं टेंट का जिप खोला मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहाँ है हम तो सब सोच लिए थे तू चली गई हर किसी ने ये बोला था फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब देखिए ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं ऑलरेडी टाइम हो चुका है मैं एक चार एक चार लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूँगी मैं एक्चुअली मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट हैं कॉन्टिनेंट के हाइस्ट पीक सबमिट करूँ एशिया का एवरेस्ट हो चुका है अफ्रीका के लिबंजारो हो चुका है यूरोप का एल्ब्रूस हो चुका है तेईस नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक के लिए बस आप लोगों की गुड विशेज चाहिए और चार लाइन अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को अभी तो पूरा आसमान बाकी है thank you so much thank you